Oi gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser da minha festa de formatura Não é tipo uma formatura, ah, não sei explicar não Vou falar formatura, mas não é exatamente uma formatura Tô com esse cabelo aqui, eu pintei ele mais pra ele ficar melhor Fiz essa maquiagem bonitinha, normal Botei essa roupa aqui, ó gente Um short, essa blusinha E aquele casaco amarrado na cintura. Então, tá, gente, aí quando eu já me arrumei toda e a festa começa às 9 horas, agora são 8 e pouco, 8 e 39, sei lá, por aí. E quando, agora só falta botar o tênis, e aí quando eu estiver lá, ou quando eu estiver caminho de lá, eu mostro mais pra vocês, gente. Cheguei aqui, a gente já foi naquele brinquedo ali, ó. A gente já foi Você naquele... não tinha ido nenhum brinquedo? E eu tô aqui não, porque eu cheguei agora. E eu tô aqui com a Yashmin já. E com o João Matheus, que ele já foi em qualquer lugar por aí. Mas... Ali, ó. Já tá... Aí ele tá no, no brinquedo. Olha a roupa. Quando eu fui em outro brinquedo, gente, eu mostro pra vocês. quero gastar minha idade. E só vai dar pra mim gravar um pouco, tipo 15 segundos, um pouco, porque senão vai ficar dando direitos autorais. Então não quero ficar gravando. E essa aqui é a Mariana. Thank you. vou ficar aqui. Calma aí. Duas horas depois. Voltei. Tá muito feliz, velho. Essa daqui é muito legal. Tá muito. Eu só tô aqui, ó, Eu não saí aqui agora. O telefone vai ter meu quarto. Ai, credo. Bota embaixo, bota embaixo. Ô, gente, se eu botar outra música pro fundo é para não dar direitos autorais aqui, tá? Eu só vou dar uma dica pra vocês. Não fecha os olhos. Cara, tá legal. Tá fodido. Gente, eu tô apaixonada pelo meu tipo, cabelo. Fechar o olho é pior, tá? Gente, eu tô apaixonada. Olha, show Matheus, ele vem, João Matheus. Vem, cara. Eu também. Bate aqui. Uh! Eu que me apaixona, Eu é, você. Pode, pode seguir Senta, senta aqui, senta aqui, meu Deus. Gente, eu trouxe Matheus também. Que minha paixão não é você. Obrigada. this is out. Alguém senta do meu lado. Alguém senta do meu lado. Senta aqui do meu lado. Não, não senta Ai, gente, minha cabeça. Agora é brincadeira. Tá muito divertido aqui. O carro fica movimentado, ó. É. Continua. Ali, tio, ele vai vir, ele vai vir. Vai morrer. Douglas vai vir. Vai, gente. Ali, tio, José, José. O José também vai vir, ó. Gente, vocês conhecem José, Douglas... Jo Jorge, você apareceu no meu vídeo? Que vídeo? O antigo que eu fiz lá na escola. Por aqui. Gente, sabe vocês conheçam ele também. Vocês só não conhecem a Mariana. E, e o Matheus. Caraca, olha meu olho. Jesus amado, calma aí. Calma aí. Ai, caralho. caralho. Calma aí. Eu tô tá suave, tô tá suave. Calma aí. Tá ah, não tô não, não tô Calma aí, aí. Não. Eu vou dormir aqui. Porque você não quer dormir, gente. Isso daqui dando sono. É, filho. sono? Ó, tô, tô deitada, gente. Tô quase. Tô quase

can't. aqui, ó, eu Eu vou sair desse brinquedo quase morrendo. Olha meu celular aí. Você ia. pessoa tá totalmente ah, tá. É ah, claro isso Ah, já tirei Vou comer. É. Eu vou ficar. Mas eu também pode. Vou comer. Vai vomitar, a gente vai comer. A comer. Nossa, você vai sair também? Ah, shit. Eu fico pra Bora ficar aqui. Ah, <laughs> sei. Roberta Maria instalou e tá doendo. Certo? Eu só sei que eu tô com dor de cabeça e com vontade de vomitar. Eu só sei que eu tô com dor de cabeça e com vontade de vomitar. Você está? Tô com vontade de vomitar. Ali, calma aí, Maria, eu vou com você que eu não sei jogar isso aí não. Não, sou muito ruim. Vai eu tô enjoada. Porque não tem comida. Ai, Ai, ai. Mas a gente quer comer. Deve o celular aqui dentro. Ah, é. seria fácil. Né? Na minha casa também não tava bem. Ano, ano passado teve comida? Teve. Ano, não, ano passado eu não sei. Teve, eu vi. Vou gravar meu amigo. tá no música, me K-pop, mas só tem música bosta. Gente, olha o que aconteceu com o João Matheus. Cheirinho de sucesso. Aí a Jorge, né, eu achei que era o João Matheus que tava ali embaixo, credo. <laughs> Aí ele tá ali, ó. Vai fazer o que me esconde. Porque é a única coisa que tem pra gente fazer. Fala, minha louca! Está aqui se escondendo dele. Não, escorrega. Está aqui, ó, sedado no negócio. Tá na hora de ir embora. É, tá na hora de ir embora. E a gente, meu pai daqui a pouco vai buscar eu e Yasmin, que ela vai embora comigo e a minha mãe vai, vai dizer se ela pode. pode ir na minha casa. Por quê? Eu acho que não vou pra Tá. Porque amanhã eu vou lá Pelo menos. Pra onde? Sana. Não vai, fica com a minha casa. Sim, sim. Quando? Já faz no vergonha? Não, amanhã. Eu vou subir no touro desligado, ó. desligado. Ele mexe, ó, desligado. Ah! Que 10! 哇！ gente, é, a gente já saiu de lá, e a Yasmin tá aqui, ó. Oi. <laughs> E é, eu esqueci de gravar a gente saindo de lá, mas eu acho que eu não ia gravar a gente saindo de lá, porque tipo, eu só dei tchau pra professora, pro meu amigo, tá? E é isso. Um beijo e tchau. Aqui, seu